Indovina la rima o ti sparo. Camicia. Eh, valigia. Wow! Pantaloni. Eh, maroni. Mm, mm, mm. Sgabello. Martello. Ok. Quadro. 3, 2, 1. Vado, mancato. Tre piede. Eh, Quattro. Piede. Sedia. 3, 2, 1, 6! Ok! Prego! Grazie! Fai <laughs> lo spiritoso!